mä jäin työttömäksi tuossa pari kesää sitten. Ja sitten mä halusin tota noin, niin, niinku työharjoitteluun johonkin. Meillä oli päiväkoti ja mä löysin niin kuin päiväkodin, minne mä halusin mennä ja ne oli, että et työkkäri kautta voisit mennä sinne töihin. Ja mä sitten soitin työkkäri, että mulla olisi niin kuin paikka valmiina, että, että, että onnistuisiko tämmönen ja se, se sujui tosi nopeasti. Että mä menin sinne varmaan seuraavan päivän tai jotain tämmöistä ja heti niin oli paperit valmiina ja tällainen. Ja tota, sit mä, ne oli just sillä lailla, että, että, että mä voin niinku mennä sinne päiväkotiin ja jäädä sinne, jos mä haluan, mutta et siitä kun mä menin sinne päiväkotiin tota työharjoitteluun, niin, niin pari viikon päästä siitä olisi niinku alkanut sit semmonen joku kurssi, joku tämmöinen työn joku valmennuskurssi, joku tämän tyyppinen. Että niinku, et jos mä sinne haluan mennä, niin siitä saa paremmin niinku työttömyystukea ja kaikkea tämmöistä. Mä olin sitä, että no mikä ettei, että kyllä sitä rahaa <laughs> nyt aina tarvitsee niinku ei asu kotona ja Suomilla ja kaikkea, niin kyllä se raha tarpeeseen tulee. Ja se kurssi oli niin kuin, se kesti mun mielestä ehkä vähän päällä kuukauden, että ensin me oltiin kaksi viikkoa siellä niin kuin kurssilla ja sitten siitä alkoi niin kuin neljä viikkoa työharjoittelu. Ja tota, se oli mun mielestä kuin aika hyvin niin kuin järjestetty tai sillä lailla, että ei tarvinnut itse etsiä periaatteessa, tai sillä että joku toinen niin tukee sua siihen, että, joo, että hän on hyvä tyyppi, ottakaa hänet töihin. Ja sitten sen työharjoittelun jälkeen mä pääsin sit sinne samaan paikkaan töihin ja olin siellä jonkin aikaa töissä. Ja no sitten aina jos oli jonkin aikaa, niin kun, että ei ollut vuoroja tai jotain, niin, niin kyllä mulla ainakin soiteltiin aika ahkerasti just työkkärästi, että miten sulla menee ja niin kun, että just, että, että haluks, niin kun, tai onko työttömänä, niin kun, että tarvitseeko jotain just jotain jotain tekemistä <laughs> niinku. Tai just, että on kaikenlaisia kursseja. Kyllä mulla tuli kerran joku kirjekin, että nyt olisi tämmönen kurssi, että jos haluat mennä tällain. Ja tota, no sit mä pääsin toisiin töihin ja tällain, mutta on mulla nytkin just, tai siis So, mä soitin niinku työkkäriä, että mä oon asunut työpaikalla, että en, mä tarvitsen niinku enää, tai niinku, että en ole enää työtön. Ja öö, no niin, sitten mä olin sieltä, että hyvä juttu, että et ilmoittele sitten taas, jos on työn tänne, että he sitten niinku hommaa mulle tai mut. Kyllä mulla ainakin niinku, sinänsä on ollut ihan, että just, että jos jää työttömäksi, niin et on aina niinku sit löytynyt jotain tekemistä niinku aika helpostikin et, ja niinku aika nopeasti. Et, okay. Kiitos.